hello guys mumeze gute iminsi myinshi myinshi myinshi cyane ntagaragara kuri channel nkora amavidewo ah, nk'ibisanzwe ibintu bisa nk'aho byahindutse cyane ah, ku bantu babizi bari mu mahanga sinzi ko mu rwanda ariko bimeze cyangwa i burundi n'ahandi abana batangiye ishuri ni ibintu bisa nk'aho bitugoye cyane kuko ni sisiteme yahindutse mbere twari tuzi ko bagomba kujya ku ishuri kuri ubu rero bakaba bari kwigira mu rugo ntabwo byoroshye na gatoya kuba ufite abana batoya kandi bari mu myaka itandukanye y'ishuri nk'ubu ngubu narindi muri bureke ndavuga nti reka mfate aka kanya gatoya mbasuhuze mbabaze namwe uko mumeze ndabizi ko iminsi ni myinshi cyane ibintu muri gucamo ni byinshi bitandukanye ese mumeze gute aho muherereye ese abana banyu batangiye ishuri ese murimo murabigenza gute kuba muri kumwe nabo mu rugo aho hasi muri komenti mubidusangize kugira ngo tubone eh, ibitekerezo cyangwa se tubone ikintu cyadufasha muri iyi minsi twicaye mu rugo ya nibyo rero muri makeya nababwira yuko mugiyemo muri iyi minsi ya nabaye umwarimu wo mu rugo kuri ubu ngubu ariko bitavuze yuko cano nayivuyeho cyangwa se ibintu byarangiye ahubwo ndi gushaka umwanya nafatanya byose icyarimwe kugira ngo namwe guys ah, simbatenguke ah, kuko murabizi ko mbahoza ku mutima murabizi yuko kuba nganira namwe kuba mbaha ibyo mbagezaho byose ni ibintu biba bindimo burya kandi mba numva yuko hari uwo bishobora kuba bigirira akamaro so ni ukuvuga rero yuko ndi kubitekerezaho ndi gushakisha umwanya ndi gukora sikejo mbese kugira ngo ngaruke ku murongo mbahereze amavidewo kandi abafashe